た言葉探す電話越しの静けさ冷たい夜の海に漂うまま遠くなるこの街 走り抜けてあなたのドア叩いて朝まで何も言わず抱きしめたい Helpless night Baby just hold on and hold on 閉じないで一人きりにならず Let me be with の胸突き刺してる痛みの意味知りたいあなたを救えるのは 同じ空に違う今を見ているこの世界つなぎとめる言葉は何 Helpless now 浮かべない苦しみ Let me be with you, be with you 遠くから見つめるのが辛い どんなに思ってるか伝えきれず終わる夜あなたを救える